ජපානය සහ ශ්‍ර ලංකාව අතර මිතුදම සහ ජපානයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ප්‍රවර්තනය කිරීමේ අරමුණින් ශ්‍ර ලංකාවේ නැගියන යෝන් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ජපානය බලා පසුගියදා පිටත්ව ගියා. එලෙස පිටත්ව ගිය ශ්‍ර ලංකා නැගියන යෝන් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකත්වය හිමිවුණේ ඩිලෝන් පීරිස්ටයි. කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කරන්නේ හිටපු ප්‍රවීණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක රුවන් කල්පගේ මහතායි. හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක විනෝදන් ජෝන් මහතා කණ්ඩායමේ කළමනාකරු ලෙසයි කටයුතු කරන්නේ. ශ්‍ර ලංකාව සහ ජපානය අතර පැවැත්වෙන තරඟ පහකින් සමන්විත විසය විස තරගාවලියේ පළමු තරගය අද පැවැත්වුණා. ඒ ජපානයේ සනෝ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී. තරගයේ පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දුන් ජපාන ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියමිත පන්දුවාර 20 අවසානයේ කඩලු 6ක් දැවී ලකුණු 97ක් ලබා ගත්තා. සිය පිළිතුරු ඉනම ක්‍රඩා කිරීම සඳහා පිටියට පිවිසි ශ්‍ර ලංකා නැගියන යෝන් කණ්ඩායම පන්දුවාර දහසයක් අවසානයේ කඩුළු පහක් පමණක් දැවී ජයග්‍රහී සීමාව පසු කර ගියා. මෙම ජයග්‍රහණින් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා නැගියන යෝන් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායක ඩිලොන් පීරිස් ජයග්‍රහණය සම්බන්ධයෙන් මෙලෙස අදහස් පළ කළා. මේ අවුරුදු 23 පාලි මර්ජින් කණ්ඩායමෙන් ලැබිච්ච හොඳ අවස්ථාවක් ටුවර් එකක් ඇවිල්ලා එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න. ඉතින් අද අපි අපේ ෆස්ට් මැච් එක සෙල්ලම් කරා. මම හිතන්නේ බෝලර්ස්ලා ටික දනාල් ලක්ෂාන් ස්ලාසා මං ඇතුළුව සහ අපේ අනිත් බෝල් කරපු සිතුම් දිසානායක ඔක්කොමලා හොඳ ස්පෙල් එකක් බෝල් කරලා අපි ජපාන්ව 97 රන්ස් වලට අඩුවෙන් තියාගත්තා 20 ඕවර්ස් ඉවර වෙද්දි. ඉතින් ඒක පොසිටිව් සයින් එක බෝලර්ස්ලා පැත්තෙන් සේ බැට් කරන්න ගයාම අපි ඉනිසිලි පොඩ ස්ට්‍රගල් කර ඉටස්සේ නමුත් හොඳ පානසිප්පැක් යන්න පුළන්ගුණා මැදදී රන්මි ජයන සේනත් එක් මට පලවෙනි මච්චකම අපිට ජයග්‍රහණය කරන ලබිච්චක ලොකු පොසිටි් සයින්නයක් ඉතුරු මච්චලට ඇද ඇති අපි ඉතුරු මැච් අතරත් හොඳින් සෙල්ලංගල්ලා හොඳ මෙමරිස්ටේක් හදාගන්න බලාපොරත්තුවන ජපානි ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායක කෙන්ඩල් කඩොවකී ෆ්ලෙමින් පළ කළ අදහස් මේ Yeah, so we have around 25 players in our squad. Um, we'll look to rotate a few players in to give them an opportunity, but yeah, we'll have some players play most of the games throughout the series in preparation for the World Cup qualifiers in July. So um, it's a good opportunity for some players to put their hands up and for us to be exposed to a standard that we're not normally playing against. So most of these players for Sri Lanka have played first class cricket, which is obviously a very high standard, and it's a great opportunity for us to learn um, as batters and bowlers against this standard of play. මේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු රුවන් කල්පගේ මහතා පළ කළ අදහස්. පළවෙනි තරගේ අපි හොඳින් ක්‍රීඩා කරලා ඒකොල ලකුණු අනුව හතකට තියලා අපි අදාසවිනි වරකේ ගහලා තරගේ ජයග්‍රහණය කර ගොඩක් කලාට අපේ තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට කියන්නේ ඉමර්ජින් ක්‍රීඩකයන්ට හොඳ අත්දැකීමක් මම හිතන්නේ අපි 100ට අඩුවෙන් ඕවර් 20ට ඒගොල්ලෝ තියලා විකට් 6ක් ලබාගෙන අපි 16 වෙනි වරකේ ලකුණු ලබා ගත්තේ ජයග්‍රහණය කිරීම ගැන මම ගොඩක් සන්තෝෂ වෙනවා. ජපාන ක්‍රිකට් සංගමේ සන්නාම තානාපතිවරයෙක් වශයෙන් වශයෙන් කටයුතු කරන ප්‍රියන්ත කාර්යපෙරුම් මහතා මේ සම්බන්ධයෙන් පළ කළේ මෙවන් අදහසක්. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංගමයත් ජපානයේ ජපාන් ක්‍රිකට් සංගමයත් ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයත් විදේශ අමාත්‍යාංශයත් විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ ජපන් තානාපති කාර්යාලයේ නියෝජිත තානාපතිතුමත් ජපානයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයේ නිලධාරීනුත් මේ සියලු දෙනාම එකතු වෙලා ජපානයේට නැගීගෙන යෝන් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක් පෙරේදා ලංකාවෙන් පිටත් වෙලා ගිහින් අද දිනේදී T20 පළවෙනි තරඟයට ඉදිරිපත් වුණා. මේ සිදුවීම ඉතාමත් ඓතිහාසිකගත සිදුවීමක්. ඒකට හේතුව තමයි ජපානයේ ආරාධනයකට අනුව සහ ඉල්ලීමකට අනුව ඔවුන්ගේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව දියුණු කර ගැනීම සඳහා විශේෂයෙන්ම ලබන වසරේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ පැවැත්වෙන ලෝක කුසලාන T20 තරඟාවලියට ඔවුන්ට සුදුසුකම් ලැබීම සඳහා ඔවුන් ඉතාමත්ම උනන්දුවෙන් සිටිනවා. ශ්‍රී ලංකාව ඉල්ලපු මේ උදව්වලට අපි ප්‍රතිචාරය දක්වුවා. ඉතාමත්ම හොඳින්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා සංගමයේ විශේෂම සභාපතිතුමා, ලේකම්තුමා ඇතුළු සියලුම නිලධාරීන් මණ්ඩලය ඒ එක්කම ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශ ක්‍රීඩා අමාත්‍යතුමා විශේෂයෙන්ම ජපාන් තානාපති කාර්යාලය ලංකාවේ ඉන්න මම කලින් සඳහන් කරපු නියෝජිත අමාත්‍යතුමා ඇතුළු කණ්ඩායම විසින් දීර්ඝ සාකච්ඡාවක් කරලා මම ජපාන දෙවරක්ම සංචාරය කරලා මේ සිදුවීම ඉතාමත්ම සාර්ථකව සිදු වෙලා තියෙනවා අද දිනේ මේ ආරම්භම තුලින් රටවල් දෙක අතර මිත්‍රත්වය ඉතාමත්ම ඉහළ තත්ත්වයට පත් වෙන ගමන්ම අපි ලෝක ශූරයන් හැටියට ආසියානු ශූරයන් හැටියට කලාපීය ශූරයන් හැටියට අපි විසින් ලබාගෙන තියෙන මේ ලෝක පූජ්‍ය තත්ත්වය නිසා ජපානය වගේ ඉතාම දියුණු රටක් මේ ක්‍රීඩාවේ දියුණුව සඳහා අපෙන් උදව් උපකාර ඉල්ලීම ඇත්ත වශයෙන්ම අප ඉතාම නිහතමානීව ඔවුන්ට උදව් උපකාර කළ යුතුයි විශේෂ මාධ්‍ය ජාලයක් හැටියටත් ඉතාම සතුටු වෙනවා ක්‍රිකට් සඳහා ඉතාමත්ම උනන්දුවෙන් සියලුම කටයුතු කරන මාධ්‍ය ජාලයක් සේත මාධ්‍ය ජාලය. නිසා මේ සේත මාධ්‍ය ජාලයේ සියලුම නිලධාරීන් සහ හැමෝගේම සුබපැතුම් මේ අවස්ථාවේදී සභාපතිතුමා ඇතුළුව මේ ක්‍රිකට් සංචාරය සඳහා පුද කරන්න කැමතියි. මේ අතර ජපානයේ වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරිකයින්ගේ සහයද මෙහිදී ලැබී තිබුණා. මේ ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළ ජපානයේ ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපාරික ජයන්ත සමරවීර. අපි ඉතින් ඉස්සරහට ජපානයේ මේ කට්ටිය පර්වට් කරලා අර යන්න අපි උපරිම උදව් කරනවා. අපේ ලංකාව වෙනුවෙන්, ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් අපේ කොල්ලෝ ටිකක් බලා ගන්නවා. අපි උදව් කරනවා.